An dësem Tutorial weisen ech iech dann wéi dat um Smartphone ausgesäit oder um Tablet. Hei muss mer fir d'éischt d'Kahoot App eroflueden aus dem App Store oder eben aus dem Google Play, déi ass gratis. An dann kënne mer gläich eragoen. De Spillleiter dee muss dat alles dirigéieren. Dir musst selwer dann de Pincode aginn, op Enter drécken an dann nach de Spëtznumm. An dann geet et lass. Déi Nimm ginn dann um Ecran affichéiert. Da geet et un mat der éischter Fro. Mir gesinn och hei, dat Spill besteet aus zwou Froen. An elo hu mer déi éischt. Mir hate elo leider falsch geäntwert. An da geet et weider mat der zweeter Fro. Wat ee leider elo muss bemierken, dat ass, dass eigentlech déi véier Äntwerten net derbei stinn. Dat ass vläicht e bëssen onpraktesch, da muss een ëmmer op de Schierm kucke vum Spielleiter. Dat ass vläicht e bësse méi onpraktesch. Dat hat mer och net richtig beäntwert. An dann ass d'Spill eriwwer. Mir hunn déi zweet Plaz gemaach. Voilà, da kënne mer d'Spill nach bewäerten, wéi et eis gefall huet, an dann ass et eriwwer.